three, two, one, go! 体力次第です。 Oh. 知道现在是第几个？我也想知道。

你的写出了吗？这不是我的菜，这是你的妹。